alaikum meine Freunde, willkommen wieder beim Kanal Crazy Kids. Ich bin Mona. Die Frage für heute war, warum können wir Allah nicht sehen? Willst du Allah sehen? Mach dir keine Sorgen. Ich verstehe dein Gefühl, da ich Allah auch sehen möchte. Ich möchte den Schöpfer dieses Universums mit all seiner Herrlichkeit sehen. Ist das nicht, was wir alle wollen? Wieso können wir es aber nicht? Das ist echt eine sehr wichtige Frage. Wir werden Allah im Paradies sehen. Das ist sein Versprechen im heiligen Koran. Allah ist zurzeit nicht zu sehen, weil unsere Wahrnehmungen und Sinne Grenzen haben. Wie zum Beispiel, wir können sehen, was in diesem Zimmer ist, aber wir können nicht sehen, was im nächsten Zimmer ist, weil man durch Wände nicht sehen kann. Ein zweites Beispiel. Wir können zwar viele Tiergeräusche hören, aber nicht alle Geräusche sind hörbar. Menschliche Ohren können nicht Geräusch wahrnehmen. Unser Gehör ist nicht für alle Geräusche empfindlich. Auf sehr niedrige oder sehr hohe Töne reagiert unser Gehör einfach nicht. Für unsere, für unsere Sinneswahrnehmungen gibt es Grenzen. Wenn wir nicht in der Lage sind, viele Sachen auf der Welt zu erkennen, wie würden wir dann den Schöpfer dieser Welt sehen? Aber vergiss nicht, dass wir Allah sehen werden. Inshallah. Am Ende meines Videos, wie würdest du diese Frage beantworten? Wie soll man an Allah glauben, wenn man ihn nicht mal sieht? Die Antwort auf diese Frage findet ihr im nächsten Video mit mir, Mona. Vergiss nicht zu abonnieren, Daumen nach oben und die Glocke anzuschalten, damit ihr kein Video verpasst. Tschüss, Assalamu alaikum.